Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing Bagaimana Mengunci WhatsApp dengan fingerprint Yang perlu pertama kali yang harus kita ketahui Yang harus kita lakukan adalah mengupdate uh, WhatsApp kita di Playstore ya jadi ini untuk ini kita bisa menggunakan WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis kebetulan lagi saya menggunakan WhatsApp bisnis lihat nih eh, aplikasi saya udah terkunci dan meminta isi di jari eh, saya akan membukanya itu ada di belakang oke okay. jadi pertanyaannya bagaimana cara membuatnya oke okay, teman-teman langsung aja buka WhatsAppnya lalu perhatikan titik tiga sudut kanan kita klik oke lalu kita pilih bagian terakhir itu ada setelan atau setting kita klik lalu setelah itu kita klik uh, akun oke kita tunggu setelah itu kita klik privasi oke kita scroll ke atas lalu kita klik kunci sidik jari oke teman-teman karena saya sudah aktifkan tadi ini bisa kita setting ya jadi saya ubah eh, dulu ya nah, jadi ini settingan yang belum ada sidik jari kita perhatikan ketika saya buka WhatsApp tadi dia minta sidik jari sekarang tidak perlu lagi karena sudah karena saya sudah menonaktifkannya tetapi jika teman-teman atau saya ingin mengaktifkan kembali jadi saya ulangi caranya pertama perhatikan sudut kanan itu ada titik tiga kita klik lalu ada setelan oke lalu kita klik akun ya setelah terus bagian atas ada privasi Oke, kita scroll ke atas. Ini ada kunci sidik jari. Oke, kita klik. Jadi saya udah nonaktifkan. Cara mengaktifkannya tinggal geser ke kanan. Ya, di sini ada konfirmasi sidik jari. Teman-teman silahkan letakkan sidik satu jarinya ke ya, untuk mengkonfirmasi sidik jarinya. Oke, saya sudah konfirmasi. Lalu di sini ada pilihannya uh, itu terkunci otomatis WhatsAppnya apakah segera atau setelah satu menit atau setelah tiga menit kalau setelah satu menit artinya eh, setelah satu menit kita tidak meng, tidak mengaktifkan WhatsApp maka otomatis akan terkunci tapi kalau misalnya segera itu akan segera terkunci contohnya seperti ini uh, ini sudah aktif ya begitu saya keluar dari WhatsApp lalu saya pengen masuk lagi maka dia akan terkunci. Cara membukanya adalah dengan mencocokkan sidik jari kita ke tempat sidik jari tadi ya. Oke, teman-teman sangat mudah sekali. Tapi jika teman-teman mau menonaktifkannya, caranya sama, sudut titik kanan, eh, titik tiga sudut kanan atas, lalu kita klik setelan, lalu ada akun, lalu kita klik privasi, lalu kita scroll paling pilih paling bawah nah, ini sudah aktif kalau menong aktif menong aktifnya tinggal geser ke kiri oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh